じゃあまだ見てないのじゃああなんでうんやなんか涙出るねあ、그리고우리결혼기념일얘기했잖아저마스레때너무바빠パパそう。결혼기념일도까먹었そうなんでしょうかうちら頑張ろう Believe me, I never got invited to any parties. I just sit out from the in crowd and stay within my boundaries. はい。はい。どうですか、今の感情は。めっちゃドキドキする。じゃあ、はい。こういうとこ来たら、コートは、こういうとこ、コートは、私がしますよ、こういうとこ。靴も、はい。十分もらう。 ってもいいと思います。じゃあ、まず、こういうとこ来たことないですね。じゃあ、まず、リビングを見てください。大きい。 <laughs> うわ。あ、大きいね。うちの家だよ。つかだけ。 よ新しい2日だけ <laughs> 奥さんあのそっちにいてくださいあのここ何回かしてますか一応違うよさっき見ましたけどああそうですじゃあやりますよはい、まあ、準備 OK? まあ準備 OK? じゃあ行きますよじゃあオープンラーメン見てラーメン見てうわ か床がすごい高く見えるすごいねじゃあ奥さんあっちも見てくださいあの広い海をやばどうですかすごい ヘウンデのさここのさ海岸線沿いがうちら一番好きじゃんそういつもさここに泊まりたいねみたいな言ってたじゃん確かにそうありがとうございます <laughs> また待ってます <laughs> ここであったらゆかあのできそうだねラーメンとか、簡単に、はい、このテレビも大きいしテレビとか映画館じゃない <laughs> あ見てみよう一応こっちね 早くー ちの家も結構いいんだようちの家に帰ろうもうチェジュに帰ろうチェジュに帰ろうパンパンパンパンまあ次の家見てみる あの結婚記念日おめでとうね確かにおめでとう <laughs> じゃあもう分かった分かった分かった <laughs> うわこんなに幸せだというかじゃあはい まずメインの論ですからはい目をつぶしてくださいじゃあはいじゃあまだ見てない見ないでくださいね見てるやろ見てない見ないどういうことじゃあまだ見てないねじゃあじゃあせーのって言ったら、あれ、あれ、あれ、あれ、 すごいキラキラしてる한번더생각해보고다시오세요네네はい皆さんあのー、私今うんこしに行くって言って今外に出たんですけど1人で実はまあ結婚記念日4年ぶりじゃないですかだからさっきちょっとゆかが何欲しいかちょっと見てたんですねそれを買って内緒でゆかにびっくりさせてあげてますはい じゃあゆかはどういう反応をするかあと4年間ゆかありがとうね4年の中でこんな買ってあげたことあるかな女性みたいのお土産をするのは久々ですゆかに買ってあげてみますお金使ってみますはい行きましょうあ아까네아까네저와이프결결혼기념이라서아그래서몰래왔거든요와이프가뭐좋아한대요어다좋다고계속하시던데음 <laughs> 추천해 주신 대로 하나 해주세요 그러면 그 네. 세트를 네. 한번 만들어 드리고 저기요 아, 안녕하세요 네 요거 포장하는데 얼마나 걸릴까요? 바로 됩니다 아 그럼 요거 아까 골랐던 거 하나 골라주시겠어요? 네, 귀걸이는요? 귀걸이도 마음에 들어 하셨는데 아 그래요? 네네 어 이게 네. 예산에 네. 좀 벗어나간 나와드릴게요 네. 네. 근데 이게 하이트가 재고가 많이 없어요 이어링은 조금만 네, 조금 더, 더 생각해보시겠어요? 네. 아, 네 감사합니다. 감사합니다. 네 어, 오셨어요. 포장 특별한 날이시니까 좀 예쁜 걸로 해드릴게요. 아, 네, 감사합니다. 아유, 감사, 아유 너무 예쁘네요. 아이고, 이렇게까지. <laughs> 이게 들어가야 되는데. 오, 어, 들어갈까요? 너무 크다. 어, 이카. 어, 하고 있어. 아유, 결혼 기념일 챙기 바쁘네요, 진짜. 오, 어, 그래도 아. 너무 로맨틱하시네요. 저 제주도에서 와가지고. 아, 진짜요? 네. 어머. 와이프가 일본 친구예요, 그래서. 어, 진짜요? 네.

結婚記念おめでとうねゆか泣きましたお母さんがめっちゃハッピーやんか結婚記念日じゃんなんかたら俺も泣く なんか波出るね。水飲めよお前ら走りすぎやろちょっと待って水水ちょっと待ってはい皆さんのご飯が ちらにはムドはない感動の嵐だった感動ロメンティック波とか <laughs> 久々すんちゃんも泣いたのに何お前 <laughs> じゃあロハン 오카상 또 엄마랑 아빠 로하나 로하나 응. 결혼한 지 4주년이야 일로 와봐 앉아봐봐 4주년 야매떼 야매떼 로아 로아 일로 와봐 빨리 애기 じゃああの久々にゆかを女子にしたかったのね4 <laughs> 年結婚記念になって気づいたのはやっと気づいたかもやっと気づいたかもゆかのこと愛してるかも遅 <laughs> い遅いありがとうございます <laughs> これドッキリだったらどうしようねえねなんかどっち <laughs> ここも五時から出なきゃあかんとかそうだねうんおお。じゃんバリクリームゆったちゃんあの香水使わなくていい匂いになる女になりたい、いつもヘピバスとか使うんじゃねえぞ <laughs> ロハンの使うんじゃねえぞいつも <laughs> ロハンのそう じゃあ、あと久々にこういうのだね。ああ、かわいい。さっき見たの。ありがとう。なんかすんちゃんにさジュエリーもらったことあんまないからさ多分4年ぶりじゃないじゃあつけてあげようかうんはいはいうんキラキラキラありがとうございますはい嬉しいじゃあ 4年の記念忘れないやろう、ありがとうゆかこいつもありがとう、う愛してるマードマこんな感じで4年のゆかにサプライズをしてみました皆さんありがとうございます結構いい感じのところが作るとこだったんですけどやっぱあの <laughs> おじいちゃんみたいな <laughs> ああおっぱいめっちゃ触ったまあでもうちらっぽいね 本当に素敵な家とと素敵な女あと素敵な子供かわかんないけど、 <laughs> はい、対応は一切ございませんこんな感じのこちらの4年のおきりでしたさっきトイレうんこするに行くねって言ってあのちなみに動画見てねあすごい忙しい <laughs> 多分動画こうなってんね またあの次続けてあのうちらのお子さんの旅行も楽しんでくださいね皆さん、はい、はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました、はい、次の動画で会いましょう